Всем привет, с вами Крутой Бэппи. Э, и сегодня мы проходим такой, такой уровень, как, как рейс Рим-Неаполь. Поэтому... Поэтому так, э, мы уже набрали зеленую высоту, у меня тут показывает Ворф Росинон, ёхайте. Попробую в Блин, нет, не работает, ладно. А, мне наплевать на это тупо за это задание, что получил убрать. Придумал. А, есть, есть. Нет, не получится. Нет, указать задание убрать не получится. Не получится. Очень жалко, да. Ам, ам, ам, ам. Так. Ладно. Так, если у меня будет такая вещь. Очень сложный рейс, который я пытался пройти очень много раз. Постоянно врезался в деревья в конце класса. На этот раз, в прошлый раз у меня получилось его пройти, и я решил запи записать то же самое на камеру, только просто заново сделать это. И у меня получается пока что так меня тут работает автоматики, которые мне очень Подходим к Вардиану. После прохода разворот на курс 106. Следуем на Спасибо. точку Агочи. Блин, ты меня убиваешь. Пошел отсюда вон. Я вот я ненавижу эти голоса. Ненавижу. Я правда ненавижу. Орбит 221. Работайте Неаполь подход. 124, ну, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5. Орбит 221 с подходом, спасибо. Блин, а не помните, какой там курс был? А, вспомнил. Неаполь подход, орбит 221. Как ты быстро мы летим. Неаполь подход. Ожидайте векторы для визуального захода. Полоса 24. Давление 2,9,9,2. Судя по всему, нам дадут Нормально, шумно. Бурец меня вот убивает. Да я не понимаю. А, мы играем на App Store. Ой, не на App Store, <laughs> блин, путаю. Мы играем на Web Store, а не на App Store. Мы играем на компьютере. Э, повторяю, на App Store. Повторяю, на App Store такой игры э, есть, конечно, но не такая же. Поэтому на App Store абсолютно такой же игры нет. Ник, ник, никому не думать это делать попробовать. Э, во-первых, э, даже если похожая, она платная. А если и бесплатная, то задание в ней платное. Ну, кто не жалеет своих денег, то пусть покупает. <laughs> А я вот жалею. Ладно. Вот так. Так лучше. Чвинь-чвань, чвинь-чвань, чвинь-чвань. Чвань-чвань, чвинь-чвань, чвинь-чвань, чвинь-чвань. Скоро мы выходим на сегодня посадочный курс. Для тех, кто посмотрит исследование у нас. У, меня столько, у нас только одно следование, только один парень летит в Неаполь. Дебил. Я хочу кучу парни, которые летают в Ниепе. А Шалька, Шалька, зато там был, я помню, когда в прошлый раз проходил это задание. Сейчас я, я ведь перезаписываю. Ох. А, когда в прошлый раз пере... проходил это задание, я помню, там было кое-что интересно. Интересное. О, да. Интересно, там был в аэропорту один самолет, который загружал пассажиров. Вот, мне очень хочется сесть нормально полз. Прям, что мне хочется, хочется, как хочется. Орбит 221, снижаетесь и сохраняете 7 тысяч. Работаем. Снижаемся 7 тысяч, вот, орбит вот 221. На, вот, Прошу, капитан, снижаемся до 7 тысяч футов. Ctrl-L. Пересекаю 10 тысяч футов, поэтому включай посадочные фары и добро пристегните ремни. Снижай скорость до 250 узлов. Конечно, конечно. Дамы и господа, мы начинаем снижение. Надеемся, полет вам понравился. Будем рады снова видеть вас на борту нашего самолета. Бортпроводникам приготовиться к посадке. Готово. Дамы и господа, капитан включил табло «Пристегните ремни». Мы готовимся к посадке. Пожалуйста, убедитесь. 2210, снижаем скорость до 180, орбит 221. Начинай правый разворот на курс 210 градусов. Убавь режим и тормози до 180 узлов. Закрылки в положении 1. Орбит 221 вправо, курс 240. Снижайтесь и сохраняйте 3000. Визуальный контакт с полосой доложить. Право 240, снижаемся 3000, орбит 221. Почти приехали. Разворачивайся вправо на курс 240 и снижайся до 3000 футов. Так. Все идеально. Always a better way. Блин, весь день ко мне привязалась это Always a Better Way. Не понимаю, что со мной, что со мной. почему вы постоянно придумываете тупые песни? Я даже сам не хочу знать, что со мной, потому что ты с ума схожу вижу полосу уже. Ну, вы это не видите, а вот я вижу. У вас это просто немножко отсвечивает, а у меня вот видно. Ну, это видно. Идеально видно. 3500 футов. Кажется, что самолет сейчас начнет стремительно падать. Нет, а вот теперь полосу, полосу не вижу. L-E-R-N. Learn. Так, вижу полосу. Полосу вижу, вот она вот тут. Вот. Ничего, если... И, э, вот вижу полосу. Скоро войдем в лесаду, снижаемся до трех. Ну, конечно, тысяч. Полосу наблюдаем, орбит 221. Орбит 221, визуальный заход разрешаю, полоса 24. Разрешили визуальный, орбит 221. Вон аэропорт в 8 милях прямо по курсу. Продолжай снижение, держи скорость 180 узлов. Все, спасибо. Высота Все, аэропорта а, над уровнем моря около 300 футов. Снизить скорость. Орбит 221. Работа десня превышка. 118,5. Орбит 221, да, понял. Я Орбит 221. Визуальный заход полоса 24. Орбит 221. Неаполь у земли штиль. Посадку разрешаю. Полоса 2-4. Если я посажу... Если я посажу самолет без вида шасси, то есть несмотря на шасси, то есть вот, то есть вот так, вот в этом виде из кабины, то тогда все, кто про, э, просмотрит мое видео и увидит мой, э, и увидит Э, и, э, нет, все, кто просмотр, э, если я посажу без вида шасси, то есть вот с видом кабины, то все, кто посмотрит мои видео и имеют право ставить лайки, то они поставят, потому что я хочу, я хочу, я это сделал. Контрольная карта перед посадкой, шасси выпущены. Закрылки выпущены в посадочное положение. положение. Я вполне как-то за 9 минут всего лишь сделал это, хотя приблизительное время выполнения полета 30. Мне на сити-карте в фотике 52 минуты, а, а у меня работает только 24 а за 9 минут. Вот эти вот, вот этой хрень. Э, извините, извините, я произнес это слово. Вот я не верю, я не верю, что от аэропорта Рим, я вот реально на, начал снимать видео вот над Ворф Росинон, что от Ворф Росинон до сюда всего лишь 9, 10 э, минут полета. Поэтому, э, <laughs> если кто в этом, э, если кто хочет поддержать мое мнение, ставьте лайки, комментируйте. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. большая така. Так, так, так, так, так, так. Большая такая, большая такая. Большая атака. Большая атака больших слонов. Большая атака от больших слонов. Большая атака больших слонов. Я все посадил. Круто! Орбит 221. Добро пожаловать в Неаполь. Отлично. Освобождайте полосу влево по РД, право. Руление, запятая 9, орбит 221. Все идеально. Вот я сел вот ровно по... Все. Вы все ставите лайки. Я вас убил. Если, если у меня будет лайков меньше, чем просмотров, я всех, кто посмотрел, убью. Убью. Урфросинон. Хочу увидеть, сколько на раз про прачек Мне это понравилось. Надеюсь, всем понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Я еще не дал название своему каналу, но еще не, я, я очень мало выкладываю видео, потому, потому еще не дал название своему каналу, и поэтому можете не подписываться. Когда дам название, если хотите, подписывайтесь. Но сейчас, если хотите, подписывайтесь, но можете не подписываться. А когда я дам название своему каналу, кто не подпишется, убью. Понятно? центр. А нельзя Неаполь показать. Бента. А, Ладно, поставлю Бента, чтобы было... always a better way. always a better way. на этом гейте надо остановиться. Установи стояночный тормоз, выключи табло, пристегнуть ремни и выключай двигатели. Отличный рейс, капитан. Задание выполнено. Все, ладно, посмотрим, когда у нас... Один, два. Капитанские... Подробности вот. Награда за выполнение задания пассажирских капитанские полеты. Как-то полеты. Ладно, я не знаю. Все-таки все. С вами был Крутой VIP, я надеюсь, всем Если понравился наш полет, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну и впрочем, всем пока!